Anahtar İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'a göre rüyada anahtar görmenin sekiz tabiri vardır. 1. Müjde 2. Özüntüden kurtulmak 3. Hastalıktan kurtulmak 4. Murada ermek 5. Dini inanç konusunda sağlamlık 6. Hacetlerin reva olması 7. Duaların kabul olması 8. ise ilim